tarde, Emanuele Soares. Tudo bem com você? Você é muito bonita, viu? É muito nova também. E esse bairro que você mora aí, fica aqui zona da cidade? Eu moro aqui no Ipiranga. Conhece o Museu do Ipiranga?